Merhabalar arkadaşlar, Duvarlar Games kanalına hoş geldiniz. Ben Caner, bugün e, CRG Shot oynayacağız arkadaşlar. O Steam'de 18 lira bir oyun ürün kodunu ben Free Room'dan aldım. Free Room'dan bize yolladılar daha doğrusu sponsorumuz oluyor kendisi Free Room. Böyle garip bir oyun ben bir şey anlamadım çok fazla. Oynamadım daha doğrusu bir şey anlamak için. Buradan karakterler seçecekmişiz. Bak ah, şu hatunu seçeyim ben. Şimdi Vay güzel. La. Planet where the points I from the. Ne diyorsun dayı sen ya? Vallahi anlamadım bir şey. Geç geç anlamıyorum. Senin dünya neresi falan diyor. Vay güzel lan baya. Vay sevdim ha. Aha öldürdü beni. Lan lan kimsin? Aha vurdum. Vurdum onu. Ben niye tek yiyorum? Benim onu öldürmem lazım on bak ya. Ben bu muyum? Kırmızıyım aynen. Sevdim bak ben bu oyunu çok güzel bu oyun. Zevkli oyun. <laughs> Abi süper ya. Öldürdüm. Gel lan gel gel. Oba. bunlar ya tuşlara basıyorum bir tek. La ikimiz de uçtuk. La. emmi. Dur oğlum dur. Patlattım herhalde onu. Çok zevkli bir oyun ya. Anlayış çok zevkli bu oyun. Lan sen kimsin lan? Lan sen kimsin? Şş, sana hayırdır oğlum? Ah uçuruyordu beni. Hayvan ola hayvan kendin uçarsın işte öyle. Oh. Ne vuruyorsun lan sen bana? Ne sıkıyorsun lan? Aa geberdik. Lives can mı acaba ya oyundaki takoz mu ki? Aa patlattım. Vay time bonus 25 iki buçuk saniye anlamıyorum ya. Ama zevkli bir yani bunu söyleyebilirim arkadaşlar tavsiye ederim size. Lan bu kim lan ben bunu öldürürüm ya. La pardon pardon. Skype açık bu arada az önce Barış'la konuşuyordum. Şimdilik bu Matrix'e benziyor. Matrix diyor. Matrix mi diyor. Küçükken oynadığımız bir oyun vardı bizim. Telefonlarda, otuzconlarda, otuzconlarda yoktu. Blackberry'lerde falan vardı. Tuşlu Blackberry'lerde. Kızaklı. Samsung'larda falan vardı. Kızaklı telefonlarda. Ama eğlenceli. Bak bak. 18 lira verilecek oyun. La adam arkamda la. Oba çok güzel. Öldürdüm. Geçtim mi bölümü? Geçemedim. Hop oba. Eğilirim. Yine patlattım ben onu daha kaç kere patlatacağım. Zıpla zıpla zıpla. Oba çok güzel zıpladım. Yalla gel sen. Hayırdır oğlum? Bak bak tam sıkarken zıplamışım görüyorsunuz mu? Refleks ya refleks. Adam resmen oynuyor. 4 lira veriyor bu da ya. 50 liraya yeni karakterler açılıyor. Ama oyunun tuşları biraz karışık ben yani bir 10-15 dakika bunun için uğraştım. Arkadaşlar Optimus kısmından yön tuşlarını ayarladım normal WASD olarak. Bununla, bununla yenerim ben. Bu kim la? Şşt emme. Tipe bak tipe. Tipinde alamet yok. İbnenin. Tamam geç. Yukarı gel lan. Güzel. Bak şimdi haksızlık var. O daha güzel yerde başlıyor ama. <laughs> Bak. Beni böyle yerlerde başlatma işte. Aa nerede? Aa. Şey adam sayesinde bir şey öğrendim eyvallah. Gel la. Adam dayı oradan çıktı ya. Sıktım sıktım. Yine sıktım. Oba öldürürler. Baba öldürdü. Gel gel karşıma gel. Oba yeni aldım. Gel gel karşıma çık gel. Ha, vallahi ben buradan hepsini öldürürüm ki. Gelen deşerim yemin ediyorum. Yeni öldü. Yine öldü yine kazandık. Bu sefer kaç para verdi bakalım. Yani 2 lira verdi gide gide vere vere ya. 8 lira 8 dedim yalnız çaktırmayın 8 liramız oldu. Acaba silah geliştirmek falan yapabiliyor muyuz? Let's go dedi. Haydi gidelim. Önce önce scan kazanır. Önce scan kazanır. Ah be 10 canımız kaldı. Allah gel gel emmi. Emmi güzel de kaçtı da Bak ben bizi zorlayacak. Yaktı. La la la lav geliyor. Şş. Ama saçma. Ben buradan kıpırdamam. O mu öldürdü beni? Yo bana yenmiş mi herhalde? Bir şeyler olmuş. Yine 2 lira verdi ya. Vere vere 2 lira veriyor. Bak lan şimdiki. Boka benziyor. Bok falı. Bokla yıkamış. Hop. Mermilerimi sokuştu herhalde. Yo ölmüşüm ben az önce. Oo. Bu emin de çok zor. Baba gel la. Gerizekalı. Vallahi bayağı zevkli oyun ya. Bu arada saçımı kestirdim fark etmişsinizdir. Şudosun, fikir şudosunda webcam vardı orada görmüşsünüzdür. Saçım papaz gibiydi kestirdim dün akşam. Da bu emi bayağı zor ya. Bak bak sen bana zikzak yapamazsın öyle. Balıkları yiyebiliyor muyum ben? Yo. Bak bak buradayım buradayım. Güzel zigzag yapıyor yemin ediyorum. Bu oyun öldürüyor bizi ya. Herife bak bu oyun öldürüyor la. Şişt, Oğlum. Bak. Bok falısın diye bir şey yapmıyoruz. Zaten yapamıyoruz. Vurdum. Vurdum. Yap öldüremiyorum ya. Gel la gel bok falı. Bok soluya bak ölmüyor lan. 3 canımız kaldı arkadaşlar. Canımız bitince videoyu sonlandırırım. Ben bu sefer taktik yapacağım. Hop. Öldürdüm lan. Hop. Hop. Hop. öldü. Lan vurdu ama bak vurdum yamulttu onu. Kanlar manlar çıkmaya başladı. Kime sıktık lan? Hani kurşunla mı öldüm ben az önce? Tartışılır bir konuydu. Video, videonun tekrarını da izleyeceğim. Ay bu adam ölmüyor ya arkadaşlar görüyorsunuz vuramıyorum bile emmi. Senin kafanda zıplarım ha. Senin kafana senin kafana sıçarım ha. Aa öldürdüm. La sık sık sık sık sık sık. La sık la la sık la. Vur bir, bir, bir kere daha dursam ben kazanıyorum. Aa öldük. Hakkım var mı? Var. Olmak o kuşları vurma. Şş. Şş. Olmak ben psikopatım. Bak bana psikopat Necmi derler ve öldük. Video. Böyle 9 dakikalık video oldu kısa bir video arkadaşlar. Acaba ne oldu merak ediyorum. Ne oldu lan? Oyun. Oyun. Ha. Dur dur. Oyuna ben tekrar bir alt tab çektim. Şöyle bir sayfamızı inleyelim. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Beğendiğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı